Destinasi akhir untuk perjalanan mencari lencana Team Starbase Fighting Airy leader dia Aku tak ada flying type Jadi aku hantar kebiruan untuk wing attack Damage boleh tahan Tossy Croak Done Ikan merah ganti lepas tu Tak dah close combat Dua kali waterfall dan Untuk Lucario Tok Guru dimasukkan Force palm satu hit je Lucario pun arwah Malam tak berbau Zen headbutt dari Tok Guru miss Dan Airy ni dah lah suka spam close combat Tok Guru tak dapat nak tahan dia pun mati. Kejap je umur dia. Di guna waterfall balas dendam. Mudah. Masa untuk terakun. Buat kali terakhir. Aku hantar Siti. Disebabkan player Raf ni selalu scam aku, aku guna draining kiss. Setiap kali Siti nak mati je, nyawa dia tambah balik. Aku spam draining kiss sampailah terakun mati. Dengan kecomelan Siti, Eri pun kalah. 18 per 18, settle semua, cap level 60.